ogambye nti bob wine alina bamuwa amagezi ekyokubiri afuna briefing eza security bwe nakubuuza nti eh. ekyokujjayo omusango kitekakati kankubuulira bobi wine has destroyed your government institutions yabaleetera olutalo lwe batasobola kulwana theyare not prepared for that battle nti tukita reverse psychology ate bwolubanga tolina ngakuzanya reverse psychology tomwinaku ye intelligence gundi oyo oyo bobi wine abadde atambulire ku mistakes za gavument gundi bobi wine bamuleeta ne bamuwa sente nga ze kubanoonyeza babaka ba paalament mhm. nga balowooza tasobola bwa pulezidenti kakati ye pulezidenti nalowooza nti bano babalamu bakusasira baani mm. balina lolo gyebakola nga tewali babbi kakati puresidenti yalwananga ne bobi wine bakusasira bavuddeyo ali muerekopota bukedde ayogera nga tekiina gimpakite ku bobi wine because bobi wine did not have a structure kakati kusasira yali akolani mu people power teyajja na party olwo efort okumuyingiza mu dp okukolawo dp blok egende emufuge bubwaini byonna yabiremesa kuba yakwatibwako omusajja amsterdam gumwali muyita looyawe amsterdam is an international recruitment officer of sia amagezi galina sigawano bakuba bakusasira balya sente baani nga bubwaini yeyongera ku consolidate nembabuuza lwakisa egwanga ekokulima omulwadde tesalwa obulagu nimbaga nti bakusasira balinga nenika oba kikooye ku mukazi wa kabi nakanene nebubimujjako watis bobwainerosing mukwagala okulya sente omusajja oyo balamu nadira pipopowe nagiriya esalinga yes bobi wine would have been independent with independent mps he wouldn't have a political party because he couldn't register people power as a political party it was a slogan balamu bwamala okuregisteringa eri bobi wine bano bamafia ne bamuwa ekibiina nabagandi i want somebody to challenge me ekibiina kya nopu kyava mu kibiina ki kyainarem obyogere wano balanga ennaku kumi nannya okukyusa ekibiina kandako yabuliako president oba kaka nti waliwo abakyusa ekibiina nti mu new vision mulimu balanga eh, delegates conference for 14 days pulezidenti agenda okutegeera ngaekibiina bakirijo esalinzi era nga bobi wine yeriida waakyo nagoba mubalwako kyo by the time yintervened omuwala yali amaze okufuna olubuto nga tekyasobola mugaana kutambula nabalenzi and he made a mistake <clears throat> omwana wafuna olubuto tata ati omugano okutambula nabaleze balukwokerako tufuna olusooka naye tofuna lwakubiri kiba ekiwedde ate pulezident nakola ensobi nagoba lwako ojo namutegeeza nti sikyayina future naawe nababuuza ti intelligence organization waliwo intelligence organization eyalondola lwako ojo bakola nabo lwakojo yatwala mukyala wegomba namugaa nti waayo onoyeza mukyala wakalulu kuba president londani nti awumwe mumanyi taina kitekyina future if you show me that i have no future with you i'm not going to be part of your plans, plans. yes kakati awo bobi wine ekibiina nakikola ki nakifuna bobi wine bwafuna ekibiina nagoba ba dp buloko bonna bamabike bakamiliyoni bani bonna nabagobamu bamukaaku baali bazeemu buzi kumuwamba kumuinfluensinga nabagobamu na bonna kakati bwabakobamu bano nebagala ekibiina bagende mukooti bawaabe abakimuwa bobi wine went ahead nakola nominations yamanya teri mulamuzi mu uganda asobola kunalify kusazaamu kibiina nga bo bonna ababaka bewandisiza ngaasulawa teyaligomusango ogusalira busiya <laughs> erwaki bakutta ye bobi wine went ahead ne bakola nominations era those people baali bagumu nnyo because they had a problem ti what if eh, ebyakolebwa delegation conference ebyakibalama okumanya abasajja bubagezi muwala wa muwanga ani yali amanyi nti muwala wa muwanga asomesa makerere dokita muwanga ne bamuwa interview mu monitor agenda kwesimba mawukota olwo bamubbako ekibiina kasitola basitole mu mawulire nze nalimba manyi bebazanya bwe bwe nayitawo nafuna ekibiina bobi wine nayita mu kampeyini yonna gwalabako omuntu anoonya akalulu mugonde mubuletipuluufu anti obulamu bwe bwali mukatyabakakyekubuulira n'alemerako nemuyisako essasi egindi ne bakola batya n'alemerako hmm. kakati wano ne bamusalira amagezi ne bakuba bobi wine talina muganda wenaomu yayita ku ero si one hmm. tamuyinaamu nenyanzi ne bamubatula waye bamanya nti bobi wine bwayisamu omuntu we yenna ajja kufuga ekibiina mu paalamenti ne babala bakimugjeku tiye nga taliiyo bajja kukimugjako bayiye kakati bobi wine naye n'abasalira amagezi ekibiina kifugira ku fatuwa teri kuteesa <laughs> eyatola era bano bampuuga bano banamulindyamu bano bakazungu anaava mu nuupu yakugamba olwana n'abantu luno olutalo lwaki yawa walabyeko nga bateesa <laughs> powerful political leaders awaffa tuwa abayita wuwe nawaffa tuwa kakati gwesala eddiiro olabe olabe bannamulindyamu bwe babadduse emisinde bakazungu kazungu yani abazunga bati <laughs> ekyo ekimalidde omulaba omwana oyo nti as they denied his relatives access to parliament to snatch the party kuba experience eraga beni kyamulema ne gundi kyamulema kakati najja abatega mm-hmm. naga nti ngenze mu kooti era nga tebamanyi kyagoba mm-hmm. ye bwatuuka mu kooti yali agala kutta judiciary yes mugezi nnyo tekimitiriyokankwongeze n'omuzindaalo bobi waine oyo mhm. bwebatamubale bulungi nga bwaza abazanya ajja bazanyira ddala do you know his clarification he went to court ne bakola pano yaabwe naagaa nti ono noono muveeko teyagambirawo yakitwalayo mhm. bano n'abasike eriyo ne beepanga nabaga nti gwe naawe naawe naawe Mhm. tagamba judiciary yonna kati nebwoleeta omulala nga muwumulamu ebituli nebwoleeta omulala nga muwumulamu ebituli yali tayagala genda mu kooti afunayo ekintu eki reforms nga mpapazi zeyatugirayo kati bobi wine yakimanyi ti betwini naw niwetunalondamu abirimu mukaaga waliwo factors nyingi seetaaga reforms waliwo abajozi zenkolerako this government is under intensive pressure to make reforms ejazeereetera yokka kakazi tu bobeni bwagenda mu kooti nababuuziza ti omukazi amanye nti omwana siwuwo mugenda mu dna akuba eh, eh, basawo eh. ayasa macupa mukafulumye mukafulumye kalalu bobi waini kagenda mu kooti ne baluulinga nti bakuwangula ngenaalemu ezina bakuwangula bwagenda mukoti wajaitaagendaomusango yagujjeyo kuba tiyadde nabujulizibnantmiteriyo ah, ah. yabakugambye eki mukujjayo omusango eh. yagee nti omulamuzi eh, owini dolo nono eh, kati kyenabagamba ti owinya eddolo tebabala byabufuzi how do you do with tumuyita eaching opponent a provocative opponent has it ever happened yes nabagaa nti wako wambuzi yali chief justice luliza kinunda namugamba va musango gwa lule gwa lule yi yakulonda baba wa two days koti yagenda mu lisese nebakomawo nebagaa nti one tali yekka talina veto chief justice two this is law don't mix politics mugundi ono ye yagugumuka bugugumusi don't waste our time uh -oh, uh -oh, uh -oh, uh -oh, toyinza kufumuka emisinde wano kyozanyiramu okimanyi eggwanga litudde ku cupa you should encourage era gwe tunuli abasajja abasala omusango gw'obusiraamu abasajja baabagamba nti konstitutioni yammwe bagaana okutweta ensonga mukooti zino nababagamba mmwe konstitutioni yammwe yateekawo olukiiko lw'abamanyi magirisi wulama omwina hmm. okutwala ensonga zammwe but because we invited you mwenna ne mujja we shall hear this case bwe bagamba omugenzi lwemba ne sheke kakooza abalamuzi bali bababuulya nti owa constitution yabagaana okujjawa mu kooti tetwalibulidde musango gwamu ne babateerawo n'olukiiko lwabamanyi wegudulifathe matter but because olwokuba mwembi muze tujja omusango tugenda kuwozesa tebali bamalala nga bano nabage nti omulamuzi gundi oda oyo kiberiyo bali shaki yali ku kakiiko ne bagamba omulamuzi otanga ekyamaani wakakiiko aka human rights ti watabazira wamu wabeeri kwenaane bubeere bofensi omujulizi agamba addako ebbali oda yaddako ebbali ne balonda temporary chairman kiduma kubuya oda namala okuwekeryalinga tijaji kanoti olutanetifo esiti atone nze bandetera omusango nga guli bairebo nemuwabeiro this would be the state attorney to remind me nti this man has a nonbail of offence a judge does not alternate for the dpp era yakomawo mukino olowooza nti okusonga olunwe bobonko eh, yakola mu mulamuzi yandizeko ebbali anti ekot eh, eh, yaligenze mu lisesi two days nebakomawo mm. mm. nebamugaa bobi wine court is impartial do you know ti gwe oyinza okugamba nga bakuwowera mu muzikiti abaana buno babatiriza mu muzikiti titugeze mutimulingaffe kani yukamwapwandise senga we yakuwerekera yawerekera mukazi womubufumbo najja obbatereza nomugasi kumanya mm-hmm. bobi wine has been a beneficial of court bobi wine okujja mu parliament yayitiramu by election declared by who bweyagenze nga bamugalidde weyalazeewa mukooti yes abantu be bano be batabaawa abayisaawa baita mukooti kyova olaba tagamba nti si judiciary yonna gyawakanya very intelligent he is not opposed to the judiciary in uganda tawakanya sigaddamu ah, ah. he has problems with individuals on the bench aina bantu banokolayo nyo uyu mugezi nyo kakati baganyo ku stepping down eh anti ye yafunyemu kakati olokuba tebalina intelligence tebamubala baligenza abantu babiri kati oyinza kugamba nti ate gundi bagumuwe abo basente mayambala ayinaki ekyokubiri kakati jajimenti eriemu mayam gwe nebabali ya sente nga bazirya ku museveni any court that rules nti bobi wine teyawangula oba tebamubba vatiket again bobiwona kukani chicho chinyini chechangano kugendayo echo <laughs> mukitabuti leave it the judiciary eina eh, okubeera n'abantu waliwo yina omutu omunene simenyi pr what type of pr is this the judiciary nze njijjamu njijjamu katebe you come yes you put on a brave face nemuyita nemukola briefing mm-hmm. one has the right okujayo kesi that is right to the issues raised this is the judicial nga baline munyonyola in a fact singa mbaddemu ina public relations manager not a public relations officer yes, you can even put supplements in newspapers in all languages explaining how courts operate abantu yeah, ne bakitegeera yeah. How could you operate? Quoting examples. Oh, vale police fe twa duka ya tugoba ne tuduka ati se tulida. Aka rita ka vijine bibi we bana mwetika na agente Geneva tunako mau. Kakati hey. okusinza ku bigambo bya Bobby Wine agamba um, kabaguje yo mukoti hey. mukoti yaba. Mkoti yaba. Yes. What does it mean? Public anti anonya violence. Anonya butabamu. Yes, nti Bobby Wine. Ati agamba linani violence. Anti Bobby Wine ye. Yeah. akutomeza reverse psychology ti bobi wine has said is going to deliver a document to the european union nasangawo abamawulire ebyo baba amawulire basiba amawulire nemubakuba tiyagasi nemubakuba emiku hmm. hmm. yes ate nze baŋŋambye nti bobi wine balina omuntu gwe baagala bagobe mu military police yasoma ne bobi wine ekitende balina entalo zaabwe zadda -hmm. yes it could be let it be investigated tibayina entalo zaabwe ez'obuvubuka ezedda basoma bonna ekitende with the one i think is uh, eh, command of military police obaani because for me i investigate kakati mwe namu nze sirabangako wa military police asibiddwa ku mugwa mpingu i've never seen it because military police ensuwa zi discipline ate na bano ne bovaliyakitinga mubasibye mubakoze muti no always give yourself an exit route we are investigating the incident because it is not common for military police to do this why do you abaganda baga nti ndikwata nempayo nga wasikira musikire ogw'omwana gundebukanya nga gwe wamwezaalira throwing people anyhow is wrong throwing away your uh, eh, gundi juniors is wrong is wrong kakati ye akutabula tekakati olunakeera kumakya nakugamba tibagenda kulayira banange batuba obulu nga muyingirawo nga mukuba tiyagasi nga mujjayo emamba nga amerika ezikuba nga semamba zitta abantu ye abaprovokingira muebyo nkubuulira ye byabaliko kakati estrategy ekuba bobi wine eri bweti three issues one understand bobi wine is a product of the mafia wing he cannot work with this mafia wing again abamanyi basobola omutta tewali yali awukanya nabantu bano tebasonyiwa tobaddira ekyo buli omu akimanyi bobi wine will never reconcile with these people in a fact the more he becomes antagonistic is the security for him two bobi wine is now an agent of sai a he knows the regional politics as i've explained amanyi developments eziri mu region bamubuulira ntiegendi bakoze eh, bati ekyokusatu nti bano babatadde mu disale nobody can explain you tell me how do private people get amad cars emmotoka eyo etayitamu eh, masasiyogezeabantanti kyenkubuulira eh, somebody should come in revenue authority naginyonyola you can even put up a brief face would right not follow laws regulations but if he feels that he's in danger government can look the other way naye buli omu nasireko obusirisi enkya bwanasaba okula erikopota munakolaki hmm. It tells you kati kino there is a problem in government why don't they want to commit bobi wine abadde anonyeza akalum breadproof hmm. kati alese emotoka etayitamu hmm. masasi era kitaga okubuzaeit who yagimuwadde ejiguze we have cases where we waive requirements mm. eh wakakati tumanyi ani yagimuwadde yagikoze etya uganda can raise money biriyo naawe the government is losing is that if tomorrow this man is right, is causing trouble. A Mary, a Mary, a Mary, w h a t for the Nafia? We were super saint, Dava Fuma. What's your diplomatic call? So, what when he is against to Shimu? One, about a hundred hours away, never nobody just leaders should talk to him. Tetuagala. Never that you want to call a casual call at Jabbicola. ande kakati abagambye mumugyeyo tiyagalisi mukoleki kuba kakati ono bobi wine is an ishing attendant fronted by foreigners ajja kufuuka nazaala wammwe nga takwatibwako abamawuli abasasula sente museveni abamawuli bamukyawa sente zaabwe ayina azirya <laughs> bamubanja nekaleediyo kmukyalo nekativi nekamubanja n'obukadde obusatuanti sente ziba zimubako nti abamawulire babasasula lwaggule wa bobi wine kagwirawo I have the Kakosa Mutale Siole. La Irola can never be Ugandan is forget about you. Mutu Josin, Mubabu, Fubuka Mui, Musirike, Musirike, Sajamum, Kakutule, get a Kongalabiza Mui. abantu bali banyiivu ne museveni yenyini munyiivu kuba akatambi ako tugende <laughs> nbulbukyatulegera engalabbukyatulegera engalabbulabirabwa eh, bawulibwe boogera obukambwe kateekeko nga boogera obulire the whole thing collapsed. It had to collapse really because it was my creation. So being there, you can really create a road because that is the hive of all ideas from several ministries. They come and present them there. As a business-minded person, you can easily know where to hook, how to hook. All the runs first come before they are taken to parliament. You get to run which run, who's going to play it, and you start to play again from the battleground. So those are the things we're talking about. No, I know that. I, I know that uh, particularly. Yeah, but my vow is, is, is, a very simple thing. Um, you see, when you look at the dynamics today, we have a capital offense at international level. In the right mind of His Excellency, I don't think amongst the people involved on the list can there be a minister. To me, that is what I would think. Because it would make a very, very bad name, because nobody knows how the media is going to treat us. I'm telling you, nobody knows how the media is going to treat us because when the course kicks off, the hearing starts, especially in uh, like in Geneva. You so currently, I don't know how we are going to capitulate the people we really wanted to, to get to the cabinet. I even don't know for your sake. Really, that is one of the things. waliwo omulimu guno ampuliriza guno gufune uh, waliwo omulimu guno gufune gwe ayagala okukola mu uh, waliwo lofam eyagala uh, kandoza kankiku mu luzungu ndowooza bujo kifuna bulungi A eh, law firm is currently looking for a creative and a personable, uh, and personable candidates to fill the positions of intern or administrative secretary. Three on their team. Job description: Edward. An internal administrative assistant or secretary pro- provides operational and administrative assist- assistance to clerks of law, and uh, the team leader uh, should be able to perform a variety of administrative positions. Will also be required to answer phone calls, greet clients, and other and others should also be able to make appointments and arrange referrals. Required skills must have a diploma in marketing, diploma in secretarial studies or diploma in, uh, or certificate in business studies with the ability to use computers and laptops, working knowledge of Microsoft Word and good communication skills. Come with a letter and a resume to Kampala Road, the main post office building, third floor, Annex Suite 339, or call 0751 197508 to book your appointment on working hours only webatyo bagambye uh, ah, mtn ekutegeeza teri ayina kukulemesa kumaliriza bintu byo byeuyagala yensonga lwaki ekuwadde data oyo ataggwawo teekako uh, osobola okulodinga okutuuka ku gibi 40 mtn freedom bundles kakati zetukozesa kozesa my mtn app onjoyinga freedom bundles omaliriza byeuyagala byonoolabe nga datawo taggwako mbwe ate womutaddeko gibiwezi ate kati bwetuuka enkya zijja no tebiriiwo bikwe mtin evwe yugo erezigwe nti oli mutembi ogenda kutemba eh, katonda n'akuwa obulwadde obwokwenenya era n'ogaana you should have a new approach don't be arrogant eh, this is when you should even bring the money you have abroad we should now tackle the issue of unemployment mu bavubuka in kampala naye olw'obutabala bwabwe ojja kulaba nga minisita wa kampala agoba batembeeyi minisita wa kampala ng'agoba ba bodaboda <laughs> yes to create more fuel for bobis gund kubanga emitwe gyabwe yo sente gyafa mifu wetoda mwagijjawo this is even when you should even encourage ezo courses zabina alimu pwetu komo gundi training bichi nzinayogeranga mbakada abo ninga mbagamba nti courses besemba yo ya business muleta abantu abaina simple language abana bonna bemulese ebisatu nga mujjeko bayigiriza discipline ne muntu bajja kulowooza nti bwe tutulayininga tufe tujja okuba abakozi ba city council ezo zonna locosolities ezo eh, gundi baani baani abaana bemutrainings mubawe ku mirimu tebayita kujja kuyiga mundu kyokka therutana wt to be criminal ezo abo abaana bemuleese okusomesa mu training why can't we have e, eh, projects tibifaye remove bodaboda okujibirako sente mwewandise mukole kine enkumi ttaano why don't i have nze nabagagamba buli nti if youare going to be anoyira producer nga museveni tafunye babbi n'agamba nti bannange abantu abalina kamunye zonna abaziina abaagala ozitunda muziguze gavumenti tuzitondere buguma if uguma is using uguma ekola emitayimbwa mhm. oba egula kasasiro many people will be willing eyo feezi y'akamunye nemugikola ki nemugijjawo naye akubba kuleeta baasi omukazi omukaga fuge mbw aleeta baasi zireete mukazi gwe zireete olabe bodoka bakuduse emisinde nga bikoyewuba ba emitwe gyabwe you already have money naye mwe abatakuta sente nembiza ewummulamu <laughs> yesnalabye nalabye mm. minisita lwamiraba nga akomyewo kalusu kalusu naye ente ezo ezirwala kalusu banaye lwaki tetufuna ku nte endala ente zedda nga tezirwalawalakalusu <laughs> kalusu kalusu kalusu lwamirama oba kalusu ali kufaamu oba gwomuyina gwotambula naye era banoonya mane era banoonya omulwadde bamubbeko n'obutunda no no no no these people we should sit down nti abaana balina okutegeera ntitata waffe mulwadde ali mu nyumba tata waffe mulwadde ali mu nyumba bana tetujja kusamba mupiira naye obubbi obubbi obusuma obusuma n'obujoozi obusuma mwabatakkuta kusuma muli ki Eh? nembizi erya nekuta kuba embizi ezomulembe guno bazigabira emmere nokanja ziwa kyaggulo naye okusuma okusuma oyo omuvuka ayogera kusuma olaba nakola kino tufunye ebizimbe mu kampala n'ebibuga tubifudde ebibuga kuba tulinayo ebizimbe ova mu famiry kimulenzi gwe mwembi nga mumwabadde mutuddeyiwamuseveni awemukire bamafia otherwise naye agenda nabo asadmwanga yagamba ah, ah. yabakutteko naye talina mawulire nti there is a struggle in a new vision ono ayagala kutwalayo munne balamu ayina gwatwalayo mafabise bamwagala we shall not have a newspaper start yowers naye mu buli kimu kyonna kyovalaba mbakuba mbakuba obutambi buno ensi ebutegeere mu dduke realize nga tebannabatwala temunnatemba musooke mwekwekeko musooke muyimirize ku bubbi lieutenant ali webale ssebo obubaka tubufunye omuntu nga gwera nti ah. yakubidde president esimu mm. namugamba nti yusuf what do you want why do you want to talk to me yusuf mm. president nagamba nti oli mubbi ngaoli minister ntyanolemerawo nga pulezidenti agai nti oli mubbi ate otwa nti tubya nemupi wali kigwe nidde mulinzi gwe gwatulegerako engalabi mudathiru mulondo webale nnyo webalire ddala um, obubaka tumaze okubulaba waliwo wano shek siraje mirundi shek siraje abuuza lwaki ura e eyagala okubawa emmotoka yakyagulanyi Ah, ah, anti kankubuulire kankubuuze mm. bwosanga omusajja mu nyumba yo mm. mukyala wonaga nti ono mubbi mm. omubuuza nti wakubye ku nduulu kakati batubuulirak <laughs> again it bounces back at uganda revenue authority yayitawa <laughs> ati times mulimu ebitayogerwa nemubimira nga muswala nga muswala yayitawa kakati ate bamboli batandika nti ayinayo nebbeezi nayo teyitawamu masasi kati is this this did, did this <laughs> vehicle of this young man sneaky into uganda like a snake mbono mubi e, eh, mubi ite wakubye kunduru eh yes <laughs> iti nabagamba nti abana buli bakola riots ndwe bambulira nti muri venero solize mwali mu container satu ngabuli yajugula bamugoba mm. mwali mu mipira babicha mipira mipya kubango no mwana ali mu uganda revenero solize si wabwe era tumulabanga ko mawulinga bamuwandiseeko kakati bamwembala singa mm. nti museveni if museveni is not cosias nga ye omutwe gwakusuza mu firigi is a cruheaded man amugoba bali ne bafunamu balibe don't expect this young man from uganda revenue authority okusupervising everywhere okay. but you must have yeah. ti empapula za motokeno zavawa Okay. Yes. Kakati if Beku mm. can be smuggled into a country, are you sure that guns are not smuggled? ajimakolo kavuma abuuza nti lwaki nrm yatidde nnyo hmm. nga kyagulanya ajjayo omusango mukoti anti nange kyembewunyako twali kugambye waleeta musango gwe wagwezirizaayo hmm. yes it shouldnt be nrm to complain ono ali ku benki kati naba ababenki bajja mulinda nti leeta era bagijja kutwalayo emisango emirala wy ate abo bowinya eddolo tebamanyi politics ali mugwanga nti abanoozana bagamba weya cheated chief justice ne speaker ani mukulu mm. they can sacrifice owinye doro to get olanya kubaba bagamba mwafuna obwa chief justice mufunye obwa deputy governor obwa speaker mubuveeko kati olanya manye ono owinye doro tasooka kulowooza nti ekisalaba takivaawa kubanga kabobi wine ayina the largest opposition party which is very important in electing bobi wine tomuyita musiru he can be having alliances here and there ekitegeeza gwewunya eddolo bwe balumba benki yo don't overreact no why do you believe why do you assume nze nange nina problems ezange zemba nazo ninga nedda bano si balabe bange nange these are my own mistakes kafero yakugamba nti kati kati ogenda kunenya sitaani naye naye nga waliwo bikola yakusanga <laughs> yes abo eh. bobunya eddolo abo abalamuzi bakulya mu umunity nti bakitolo nnyo batula ne mu kabineti y'omugulu anda maisiru no omulamuzi anti nkubuuli yes yes and you see buli lwobaliyakitinga olina okutegeera nti uh, mulowooza nti eyo eh, tiimu eyamaanyi bwetyo nabagamba nti ekibiina ekibaita fellowship ezihu yezihu minus msv kiina ne embasi ezebweru abasajja bamaanyi nyo wano why have i survived them bandetedde abakazi okubantega eh. bampadde obutwa eh. banteze sente nakalemankwate bakoze batya befudde nti jangu kati okole nafenkuba ngaogyeko sente nobutwa eh. baleta nabakyala eh. nenaku zina waliwo eyabaddewo eh. anti bagenda ne babalimba omusajja ayina abakazi abana hmm. era nga kiki ekimpuuba <laughs> obayita jimu nti eyawano ngende enyumye n'abalala nira babakazi tuleeta <laughs> kati yaza kulimba ki bagendere babalimba anywa nnyo omwenga <laughs> akolaki if i over drink eh. where do i get time to write these books <laughs> eh, nabagamba nti embaga embwa embwa bwe eh, bakola ekibaati kyentebe eh, embwa engezi zayiga okibuuka zirye akulos kasasiro ezaali mu kibuuka zaafa enjala omusota guyinza okubeera mu nyumba nga togulabangako it knows eh. how to sneak out and chi eh. sigwosoose mu judiciary olina okutegeera tukiyita demisifying institutions a successful revolution demisifies institutions and arrogant individuals a judge bajja bikuboggolera this is a successful revolution munaddiini bajja kuboggolera it is a success these are features of a successful revolution gwoba toyagala kwogeraku gwe omulamuzi kagali kankubuuli <laughs> ezo wiiki zebambala oziraba eh, eh, zajjawo mu 1648 nga baali bakungu abalamuzi bebungereza baali bakungubagira queen mary ne babambaza ebyo hmm. byakungubaga kungubaga izigundi zabwe zibambala gawun morning gundi gawuni byava bungereza thats originality yabyo bino bibeteekakumutwe kakati kankubuuli hey. bwobanga obunye edolo yovaliyaket lokwati museveni wazi powers nga nabukenya akola efeke basday party okuli roten mangos roten cake hmm. ne roten everything nabikolya consol square nagenda erweero nawangula akalulu lan from seven nti abaganda baga nti olaba nyinimu asula ku kutiya nti ate mumpa omufadiso <laughs> because nenyinimu utupi why you people who are arrogant why don't you look at this man called museveni nti museveni omuwala oyo avuddeyo nakola did you see him complaining mwe mulowooza bwe bavuma kabaka wammwe muyomba naye mwe mulowooza nteriyo omuntu ayagala museveni nga mwe mwagala kabaka wammwe nga kabala nekamuvuma nekabonako nakakubye nekagenda eriweero nekawangula natanyiga why do judges believe nti they are very important are you more important than the doctors because i can avoid iro nze sigenda mu kooti kumi satuyinza obutagenda munaye waliwo ayinza okutwalabut how can I, how can you avoid going to medical doctor who declares yourdaysobola eh, yes so if judges arrogant what about doctors the same rgot university gundireke uh, donis tusomesa abaana nebagenda mu univesity egwe eh, busiru bwo bwebukubeza emakere nawe genda ogufune where do you find university eh, gondi professors going in a strike in europe mutundu yecovid yona o oh, ebintu byonna ebyuma biki biventilators bibadde produced by universities university sery patent kakati oba gwe tulina bwongo obukola paneri yonna ebyomwe biri fe hmm. owemakerere yakoze kino kiri feke professor wemakerere yakoze